Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Äh, ich glaube, du bist wieder fast draußen. <laughs> so, und ja, wir gucken uns heute Ayo Ting Ting an. Ein Live-Auftritt Appala Appalachinta und mit dabei habe ich Mehmet Productions und, und Hikaru. Genau, da fangen wir auch an. Zu Ayo Ting Ting haben wir schon einige Reactions gemacht und ihr habt vorgeschlagen, dass wir das mal anschauen. Und dann würde ich auch sagen, let's Göchen. Let's go. Ja. Ayu Ting Ting. Das kennt ihr doch wahrscheinlich, das Lied. Mit Kerem Jam. Ja, natürlich. Mal gucken, wie ihre Stimme hier live. Oh, oh, oh. Macht sie zu dem Song diesen Auftritt? Ja. Da kriegt man direkt Gänsehaut. Das ist schon richtig hübsch auch hier. Die Background-Hits machen auch eine gute Arbeit. Ja. Die sind vor allem so auffällig mit Bildsound so. Mhm. merkt einfach, wie gefühlvoll sie singt so einer nackten Stimme zu singen, ist schon ja. Respekt. Ich meine auch live klingt sowas auch viel, viel geiler. So ein Gefühl. Ja. Und ihre Stimme ist ja auch schön. Ja. Den ob sie aber auch türkisch singt, oder? Mit das nämlich vielleicht auch singen. Äh, sehen meine ich, meine Damen und Herren. Mhm. Ich finde es halt gut, dass unten. Äh, ne? <laughs> So gut, dass unten drunter türkische Übersetzung ist. Also das gibt es schon mehr. Also. Mhm. Eine Sprache. <laughs> Props an. Ja. Ich brauch so Feuerzeuge ja. diesmal tatsächlich. ja. Sie singt es auch noch typisch so gut, ja. ne? Also es hört sich gut an, so man versteht es vorher. Ja, man versteht es also, auf jeden Fall. Richtig gut, richtig talentiert. ist jetzt die zweite Hälfte nur auf Türkisch. Ach krass. Oh, ah, die Das ist schon. Die ist zu wild, zu wild. Die singen sogar mit auf Türkisch, die ja. Zuschauer, ey. Das ist richtig krass. Das ist schon <laughs> heftig. <laughs> Hast du Assenweiler. Assenweiler. Richtig geil. jetzt so. ich glaube, ich würde auch so sitzen und mitsingen. ich hätte echt nicht gedacht, dass die Zuschauer auch das im Türkischen können, so nicht? Yeah. Das ist mhm. ein Applaus wert. Sehr schön. Mhm. Wie viele Dingens Aufrufe hat das Video? 190.000. Ja, auf jeden Fall zu wenig. Ja, auf jeden Fall. Ja, sie hat auf jeden Fall mehr. mehr. Ja, definitiv. Mhm. Auf jeden Live sehr schön gesungen. Wenn ich nach Hause gehe, ich werde dir ein Like da lassen. Vor allem, <laughs> vor allem wie sie es auf Türkisch gesungen hat, so live. Mhm. Einfach gut. Sehr gut. Das war auch alles verständlich und flüssig. Ja, sogar wir haben es verstanden. Wir als Türken können das, das verstehen. Ja, verstehen. <laughs> Ja, war echt krass. Dankeschön für die Empfehlung, dass wir es anschauen ja. sollten. Und, ja. Falls ihr mehr Empfehlungen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Der liest sich alles durch, der gute ja, Mann. natürlich. Alles, ja. alles. Danke auch für die Kommentare, Support und so. <laughs> Dann sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy. So und bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.